dito ko na-realize na pwede palang magamit ang social media tulad ng Twitter, ng Facebook, ng Instagram para mapalago yung church, ma mas malawak yung maabot ng mga na mga tao at maikalat yung mensahe ng mabuting balita o mga messages ng church na hindi lang dun sa malit na community lamang. Mahalaga ang social media kasi uh, sa ngayon lahat ng tao halos ay, lalo na Pilipino, ay nasa social media. So napakahalaga na maka, makapag-bridge tayo. Hindi lamang yung uh, isa-isa, kundi yung maramihan. Isang mensahe na ipinost mo ay marami yung maabot kaysa yung one-on-one. -on -one. Parang net na hinagis, mas marami mahuhuli kaysa yung paisa-isang bingwit sa panahon ngayon na nais natin na pakinabangan yung binigay na teknolohiya through social media. So I wish you uh, all the best na nawa ay maraming pang uh, trainings na tulad nito. Para sa ganun ay maraming mga pastor pa na katulad ko na mabuksan ang mga mata tungkol sa uh, potential ng social media para mabot natin yung mas maraming tao.